Bon dia per les pràmiques i amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Hola, molt bona vesprada, amigues i amics. I així estem una setmana més, fidels a la nostra cita, i com sempre amb un convidat molt especial i com sempre en l'autopresentació que, que fem que faig al nostre convidat i sina que, sense demorar-ho més, donem pas. Hola, bona vesprada. Soc Francesc Ferrandis. Vas néixer en el pati del convent de Santa Úrsula del barri del Carme un 20 d'abril de 1955 i actualment sóc funcionari de l'administració local de l'Ajuntament de Benifalló. Molt bé, Paco, eh, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. Eh, bé, esta entrevista serà un poc eh, rareta, no?, perquè eh, enllaçar amb tot el que tens que contar pot ser complicat. Digam que tu eres allò que diríem un històric militant de les bases del valencianisme, i aquesta militància crec que políticament comença en la unitat del poble valencià als anys 80. Efectivament. El, el que és la, la via política eh, comença la unitat del poble valencià, però n'hi ha una via paral·lela que és la via ideològica. La unitat del poble valencià eh, va ser un partit nacionalista d'arrel fusterià. Eh, aleshores, les diferents eh, eleccions que va enfrontar el partit, se va veure que aquest nacionalisme no, no tirava endavant. Eh, per tant, al llarg del temps, va eixir una, un moviment de revisió de la via ideològica que, en certa manera, comença en el llibre d'Impura Natione, de Damià Mollà i Eduard Mira, i que va encetar un moviment de debat al voltant de l'hotel anglès, per mhm. aquestes èpoques. Que també es va conèixer en l'àmbit periodístic com a tercera via del valencianisme, no? Efectivament. Va ser conegut com a tercera via perquè, en definitiva, era eh, una via que se eh, reivindicava com a nacionalista, però que volia superar aquest entrebanc ideològic que pensàvem que tenia el moviment nacionalista clàssic o darrere el fusterià, que no permetia que el, la idea nacionalista arrelara en el poble valencià. quines mhm. són I quines són ses mancances, podrien dir, o, o problemes, o defectes, o com ho vulguem dir, perquè això és molt qualificable, que tindria mm. i ser nacionalisme de valenciana, o sigui, d'arrel fusteriana, perdó, per a que no quallarà en la societat valenciana. Sí, jo crec que són, van ser dos, dos fórmules del, del pare de la, de la pàtria valenciana de Joan Fuster. Una va ser eh, el País Valencià serà d'esquerres o no serà, i una altra era que ser valencians era la nostra manera de ser catalans. Eh, aleshores, això suposava que el moviment nacionalista se tenia que configurar en l'àmbit de l'esquerra i, i a més, la seva nació era els Països Catalans. Eh, el poble valencià, nosaltres enteníem que no tenia aquest sentiment eh, catalanista i, a banda, que eh, eh, pensàvem que un moviment nacionalista hauria de ser interclassista. Uh mm-hmm. -huh. Aleshores, ens estem trobant en un moment en el que el valencianisme polític és de la batalla de València, que tots sabem com va com ocorrer aquestes coses, i una sèrie de gent que planteja unes idees, podríem dir revisionistes, de caràcter transversal o interclassista, que has dit tu, i on els països catalans, probablement en un altre nom, apareixen com a una entitat que ja no seria de caràcter polític, sinó merament cultural. Efectivament. Eh, havíem reflexionat en el sentit de que eh, una nació no és només, només no la fa la llengua, sinó que una nació eh, té una, una altra sèrie de components culturals, eh, populars, que, que no descansen només en la llengua, i més en un àmbit com el País Valencià, que té inclús dues zones lingüístiques, eh, una zona que parla castellà i una altra que parla valencià. Per tant, eh, anar per la via de que la, la llengua constituís la nació significava pues, lo, que, lo que era el mapa dels països catalans, que agafava tota Catalunya, la França, la Catalunya Nord, però deixava les comarques valencianes castellano parlants a banda del, del projecte nacionalista i eh, abans has esmentat dos llibres, un és eh, d'Impura Natione i l'altre és el document 88. I efectivament. D'Impura Natione naix les converses de l'hotel anglès i d'aixes converses naixerà el document 88. Eh, exacte. Tu que vas ser un protagonista de tot aquell moment històric, ens podries fer cinc cèntims de com va anar la cosa? Bé, va ser un, un moment molt interessant en el que bullia pues, un determinat sector nacionalista que, eh, que el que volia era el que, lo que he dit abans, no? que el, el moviment nacionalista, eh, a, a, en un sentiment valencianista més estès, pues, poguera tirar endavant. Sempre eh, <laughs> teníem com a nord eh, els veïns del nord, o sigui, a Catalunya. Allí veiem que n'hi havia un, un partit nacionalista que era interclassista i que inclús pues, arribava a tindre el poder en, en aquesta comunitat i pensaven que els catalans es anaven millor que els valencians. Els valencians sempre havíem estat supeditats al poder central i, eh, <laughs> i això se paga. En definitiva, se paga, com estem comprovant ara, en finançament i en una falta d'inversions de, de l'Estat i eh, entrant ja al que serien les converses de l'hotel anglès, eh, quins eren els protagonistes, com es van desenvolupar, perquè clar, jo va tindre mm. diversos períodes, suposo que també, i quins convidats va haver? Bé, ahir el, jo crec que la, la figura principal va ser eh, Vicent Frank, el professor Vicent Frank, i al voltant d'ell pues, eh, varen aglutinar un, un bon grapat de, de persones, com el mateix Damià Mollà, eh, Rafael Company, eh, Francesc Ferrer Pastor, Vicent Miquel i Diego, o sigui, en definitiva, eh, gent que provenia del, del nacionalisme, eh, uns quants del Partit Nacionalista del País Valencià i altra gent pues, del món de la cultura, pues, clar, eh, molt interessats en, el, en la cultura valenciana. I a banda de la gent que, acudia, que acudim habitualment, teníem uns, prota uns protagonistes, i ahir pues, eh, anava gent de tota mena, des de Joan Lerma, eh, eh, Francisco Camps, mateix anar per ahir, i, i bueno, eh, eh, eh, este, Antoni Ferrando, eh, també el, eh, Ramon La Piedra, o sigui sea que, que teníem ahir eh, molta gent que estava interessant el tema i que ens servia per anar reflexionant i traguent eh, alguna sèrie d'idees de cara a, a com aplicar-les en la societat valenciana. Després parlarem del cas de Francisco Camps, perquè me, sona, me sobta un poquet escoltar aquest nom. Bàsicament, les converses de l'Hotel Anglès era això, una reunió d'una sèrie d'intel·lectuals valencianistes que estaven un poc en una cruïlla no? i volien com intentar un, mm -hmm. eh, modernitzar potser el missatge del nacionalisme valencià i, aquests convidats, a lo millor que funcionaven també com conillers d'índies per a veure com reaccionaven o quines idees des de fora donaven? Bé, er, era un poquet eh, escoltar també inclús idees contraposades, perquè jo me recorde de, de Joan Lerma pues, pues, que, que criticava el nacionalisme eh, i pensava que, que com a membre de, destacat eh, i, i tan destacat del Partit Socialista que les seues inquietuds estaven més per la qüestió social que per la qüestió nacional. I, i per tant, pues, pensava que, que, que feia el mateix que n'haguera un moviment nacionalista i si anar, caixa anar, perquè en ells no, no anava la qüestió. I inclús eh, Joan Lerma va tindre aquesta frase famosa també que, que els invertebrats viuen molt feliços, mm. també. Entonces, en definitiva, que no tampoc veien convenient que la societat valenciana estiguera a vertebrar perquè se, se vivia feliçment, no sé si caldria enllaçar-ho en el, la etiqueta de Levante Feliç, que sempre ens havien endossat. I el jove Francesc no? Perquè per aquesta època era molt jove. Eh, sí, com efectivament. A, com acaba allà? Ja. Va, era, eh, va ser convidat pues, com una, una promesa de, de lo que era la dreta valenciana en aquest moment, eh, si mal no recordo, era regidor de l'Ajuntament i, i, per tant, si se volia escoltar també eh, idees des d'aquesta part de, del sector polític. I, bueno, ell pareixia que sintonitzava millor en les idees eh, valencianistes, no nacionalistes, però sí, sí valencianistes. I, i en ese moment, pues, pues bueno, se li veia pues, una persona eh, simpàtica, que se podia tractar molt bé en ella, i això, en ganes de fer coses. Sí, la, i la gent que es pot sobtar és que, clar, els inicis de, de Francisco Camp són amb de la mà d'Esteban González Pons, que és un membre del Partit Popular que si sempre s'ha destacat és per, per un cert valencianisme, poden dir-ho d'alguna manera. Tampoc és un nacionalista declarat, però jo recordo un article d'ella a les províncies que bé el podríem haver signat qualsevol persona valencianista convençuda, o sigui que també... Mm ser tinga que veure amb aquest inici, encara que després tots sabem com han acabat aquests personatges, no? Home, González Pons jo crec que és més un verso libre dins del seu partit, més que ah. no... Home, sí que se veu servir a liberal o valencianista, però realment jo crec que és un verso libre directament dins del que seria mm-hmm. tot el Partit Popular. Sí, sí, efectivament. <laughs> I bé, més o menys se va fraguant una idea, que la idea seria la del valencianisme interclassista, se van llançant proves, no?, i fins i tot eh, a veure què diuen els altres, no?, se va experimentant, mm -hmm. i això és la via, diguem, de la reflexió que, vas, que has comentat al principi de l'entrevista, però després està la part de la eh, militància política. Efectivament. Estem parlant de finals dels 80 i primeríssims 90, mm. que és una època en què la unitat del poble valencià era parlamentària, no? efectivament. Va entrar al Parlament de la mà d'Esquerra de, de Unida en, un, en una coalició en l'any 85 a les eleccions generals i, i, i bé, era un poquet eh, lògic i coherent eh, seguint la línia ideològica del nacionalisme valencià. Si el nacionalisme valencià eh, havia de ser un moviment d'esquerres, per tant, les eh, coalicions i aliances caldria trobar-les en, la, en el sector esquerrà del, de l'espectre polític valencià. I en aquest sentit pues, va, va, ser, eh, va tirar endavant aquest pacte en Esquerra Unida. I, i ahir pues, ja, ja comença un poquet el moviment eh, intern de reacció i de contestació a aquesta línia ideològica. Uh mhm. -huh per fer un poquet de repàs, en un marge jo crec que molt estret de vots, si no recordo malament, s'aprova en, els, en els òrgans interns d'unitat del poble valencià eh, concorre a les eleccions amb Esquerra Unida. I ja coalició obté sis diputats, dels quals quatre són d'Esquerra Unida i dos d'UPB. Mm. Mm-hmm. Eh, a, a les Corts Valencianes crec que en, en, en el mateix grup parlamentari estan com un mes, després en seguida els dos diputats de UPB van al mixt, i és en aquest context, l'UPB parlamentària, però també en el grup mixt, té una presència desigual en el territori, no? una certa feblesa a nivell de lo que és la base municipal, al contrari del que passarà a partir dels 90. És en aquest context en què se celebra la quarta conferència de l'UPB, mm. Mm-hmm. i ahir n'hi ha diverses ponències, no? una de les quals fores tu protagonista. Sí, efectivament. Una, eh, una, una vegada començat el, el debat intern, doncs, eh, jo va ser el, el, el ponent en aquesta conferència de lo que era una esmena a la totalitat de, de la ponència que s'havia presentat el sector eh, oficial. Eh, clar, una esmena a la totalitat, cal d'explicar què és el que s'estava proposant perquè per esmenar-lo abans... Clar, eh, és que eh, o sigui, eh, UPB havia arribat a, a aquesta idea de que calia fer coalicions en Esquerra Unida, eh, i en els verds i tot això, perquè en el 89 eh, va, ser, va dir eh, claríssimament que el nacionalisme havia deixat de ser un factor de modernització al País Valencià. Això són declaracions d'Ernest García, que era el secretari general, si no eh, Efectivament. Declaracions públiques sobre un, una ponència... S'ha escrit negre sobre blanc? Sí, va, va ser una ponència, estava, estava escrit en negre sobre blanc. O sigui, que la UPB, que era el principal partit nacionalista que n'hi havia al País Valencià en els 80, mm. va arribar a dir, per boca de qui escrivia les seves ponències, que el nacionalisme no era un factor de modernització. Efectivament. Vale eh, i, i, i per tant habilitava, habilitava a que el nacionalisme, que ja havia deixat de ser nacionalista per així dir-ho, ficarà el, eh, posar el seu accent en la qüestió de les esquerres, el feminisme i l'ecologisme. És a dir, diguem, que... convertir la unitat del poble valencià en un partit d'esquerres postmaterialista, per dir-ho d'alguna manera, mm. que se preocupara de, dels factors de desigualtat que n'hi ha en les societats modernes, això que hem dit abans, eh, no? el tema ecològic, el qüestió, qüestió del masclisme i del feminisme, etc etc. Efectivament. efecti ser un partit autonomista, podríem inclús dir, no? Un partit autonomista d'esquerres o inclús regionalista, com se podria haver dit en aquella... Sí. Sí, que tindria el nacionalisme, però igual, com hem parlat abans de polític i cultural, pues mantindre-ho com algo cultural, però no d'acció política, no? Es podria dir que era se, la intenció. Seria, sí, dins d'una una idea eh, genèrica de partit d'esquerra, de, eh, mm. ecologista mm. i feminista, pues el nacionalisme venia a ser un component més que per a ser o per a ser progrés pues, també també que tindre en compte la qüestió nacional. Uh -huh. I, I, per tant, això, però clar, això suposava sempre estar eh, en el sector ideològic de les esquerres i, per tant, el camí d'aliances i, i recolzaments a governs sempre tenien que estar pel costat de l'esquerra. Nosaltres ho, ho definíem eh, molt plàsticament dient que el nacionalisme era un satèl·lit del PSOE, perquè en aquest moment el PSOE era el partit hegemònic i, bueno, continua eh, sent-lo avui en dia, i, i, i no podia eixir d'ahir. Així no com Convergència i Unió, per exemple, igual, igual podia pactar en Felipe González que en Aznar, eh, així sempre el nacionalisme tenia que anar per, per eh, pel costat de les esquerres i sense que, sense que se vegera cap benefici per a la societat valenciana, perquè, vaja, se veia que la societat valenciana estava discriminant respecte d'altres eh, àmbits eh, nacionals. O sigui, eh, així passàvem en l'any 92, de les Olimpiades de Barcelona, la Expo de Sevilla, València Capitalitat eh, de la Cultura i de més, i així, res de res. Tant és així que, que clar, eh, l'Herma, que en aquell moment era president, va pensar <laughs> en, en iniciar el projecte de la ciutat de les arts i les ciències. En aquell moment, pues, eh, una, altra, una torre diferent i, i de més. Però, clar, un projecte que, a més, suposava que el tenien que pagar els valencians perquè, no hi havia finançament de l'estat central, com sí que hi havia amb Barcelona 92, Madrid Capital Cultural, mm. Sevilla... Mm. I, bé. I això ens pot vindre bé per enllaçar en el que anem a, a parlar ara, perquè el famós, la famosa campanya de Unió Valenciana, si no recorde, de, de Barcelona i Sevilla 92, València 0, uh -huh. i si no m'equivoque, vosaltres una vegada igual m'estic avançant massa aquí, com dirà, però si no ho, ho deixem per a després, sí que vau intentar com una via de, de parlar amb Unió Valenciana i el sector sí, més... Sí, seria el que havia comentat Quico de la Convergència mm. Democràtica Valenciana, sí. que va ser un procés que venia un poquet després, no? Després tot, mm-hmm. tot un Sí, sí, és, un ha sigut moviment. com una, <laughs> una pindoleta avançament, ja aprofitant per enllaçar també la, que, la, que en aquell moment igual l'única reivindicació que es feia de, de la falta de finançament visible era precisament per banda de la dreta i no de l'esquerra. Claro, uh mhm. -huh. efectivament. Oye, eh, eh, per exemple, l'UPB jo me'n recorde que s'oposava l'AVE per qüestions ecològiques eh, i, bueno, i coses per a l'estil. El, el trasbassament, naturalment, eh, també, eh, qüestions ecològiques. Entonces, en definitiva, veiem que, que no era un partit que defensava els interessos del poble valencià. Uh -huh. I bé, diguem que se percebia certa discriminació des de Madrid, que òbviament el Partit Socialista no anava a, a, sol, a assolir les reivindicacions que vosaltres volíeu perquè governava també allà Veieu que la unitat del poble valencià pot ser, eh, donava més prioritat a certes qüestions socials que no a les qüestions més transversals uh mhm. -huh. d'interessos valencians i davant una ponència que anava en aquesta línia, vosaltres feu una assemblea, que és l'assemblea del Musafes, i presenteu una sèrie de documents per al debat que serien la ponència alternativa i esmena a la totalitat. Exacte. Que, que ahí, bueno, eh, en algun lloc se destaca com a resum d'aquesta ponència alternativa, el dir alguna cosa com que la UPB era el partit més feminista sense dones, el partit més ecologista amb un eh, ecologista oficial i, i un partit de nacionalista sense nació o noció, alguna cosa crec, crec que dia. I, i, i pense que resumia en definitiva, tot el que seria les ponències, les idees, les tàctiques, les estratègies eh, que portava la, la endavant. Anar a fer un xicot de parèntesis, un partit ecologista, feminista, d'esquerres i valencianista, és a dir, la UPB de finals, de, de finals del 80 i després 90 era compromís. Ja, <laughs> Al, algo d'això n'hi ha, algo d'això. I vosaltres, diguem que en aquest moment històric no estàveu d'acord en aquell gir que s'intenta fer proposeu una esmena a la totalitat on se demanava, on se criticava això mm. i què es demanava exactament, pot ser? Que, que demanàveu vosaltres? Bé, doncs pues, eh, realment pues, anar eh, delimitant el, el camp ideològic en el sentit de que el pes de la, de la ideologia i, per tant, de l'estratègia del PP eh, e-, estiguera en la qüestió nacional. Mm-hmm. I Eh, eh, naturalment, si, si recau en la qüestió nacional, caldrà deixar clar quin és el marc nacional, perquè això era una altra de les crítiques, encara que inclús dins de tot el moviment que vindria de contestació, assemblea del Musafes i de més, tampoc és que n'hi havia una unanimitat en, en la qüestió nacional. Hi havia gent que considerava que els països catalans estaven ahí i altres que consideraven que no. Però així i tot, doncs, calia avançar en el sentit de, de fer un nacionalisme que poguera ser assumit per, per el poble valencià. I també teníem un exemple, no, no a seguir, però eh, al qual analitzar i veure per què, per exemple, pues, Unió Valenciana obtenia millors resultats eh, sempre que, que UPB, que nacionalisme blaver obtenia millors resultats que era el nacionalisme fusterià. I, i per tant, pues, pues això, eh, enteníem que és que Unió Valenciana havia connectat més en la població, encara que tenien les seues idees eh, anticatalanistes i de més, però sí que n'havia que traure com a eh, premissa d'ahir que el poble valencià sí que té un determinat sentiment eh, eh, valencianista o nacionalista, com se vulgui dir, o comunitari, però que, que rebutja pues, un nacionalisme eh, massa escorat a l'esquerra i de països catalans, que a més se sent identificat en els símbols estatutaris, que és un altre, no? que és la senyera, eh, naturalment un nacionalisme eh, catalanista era la quatribarrà, i, i el poble valencià consideràvem que eh, tenia a la senyora estatutària com a assumida i, i que tenia, n'hi havia que tirar endavant. Val. Aleshores, proposeu un valencianisme que assumirà els símbols estatutaris, marques nacionals estrictament valencià, uh mhm. -huh. i que donarà prioritat a aquests temes per davant d'unes altres qüestions més socials, no? Sí, l'únic que, que i un partit nacionalista tampoc és que tinga que deixar a banda les qüestions socials, o sigui, un nacionalisme el que vol és el, el benestar del seu poble. Uh -huh. I, per tant, pues, un nacionalisme també haurà de considerar les qüestions socials i intentar que, que en aquest cas, el poble valencià pues, tinga els paràmetres de qualitat de vida el millor possibles. Intentar erradicar la pobrea i, i intentar que, que que la cultura augmente i, el, el remar pues, que el, el poble valencià pues, pues, eh, pugui tirar endavant eh, majors instruments. Mm -hmm. I arribem al Congrés i s'esmena a la totalitat és rebutjada i aleshores la gent que estava agrupada al voltant de l'Assemblea dels Musafes és quan decideix crear un nou partit. Efectivament. Sí, sí, la veritat és que costa un poquet, però s'arriba a la conclusió que, que no n'hi havia manera des de dins d'UPB eh, canviar el eixe estatus i, i van crear el, el PBN. Eh, si no recorde, era el 20 de novembre del 90 quan se va eh, legalitzar el, el PBN. I a partir d'ahí, pues, bueno, eh, començarem en aquesta línia d'intentar fer un nacionalisme eh, més popular, més acostat al poble, i per tant pues, eh, se comença a parlar en altres forces, intentar eh, unir eh, gent que tenia sentiment nacionalista però que venia millor d'altres sectors que no eren de, de nacionalisme fusterià, estrictament. I és, ahí, I és ahí on, on enllacem el que dia abans, que sense ten converses amb Unió Valenciana, amb Esquerra Nacionalista Valenciana i amb altres partits de, sí. del valencianisme tricolor, que es diu, o blaver. <laughs> Eh, començarem en Esquerra Nacionalista Valenciana. Eh, Josep Velasco, Josep Pinat, eh, si mal no recorde, i que inclús estava el senador eh, Miquel, Miquel Ramon Iquiles, sí. Iquiles que, que bueno, venien d'Unió Valenciana, però que, que varen eh, fundar l'Esquerra Nacionalista Valenciana. Entonces, ese va a ser el primer contacte i la primera entente cordial i que, que pues, permetia eh, pues, treballar eh, conjuntament, eh, fer escrits, eh, ells assumiren un valencià normatiu i, i bueno, no hi ha cap problema. I a partir d'ahir, en aquesta en eh, coalició, per així dir-ho, pues, eh, ja se va ampliar a tres sectors i, i vingui lo de la convergència democràtica valenciana que ahí ja pues, eh, ahí és... paraules majors. Sí, clar, és ahí on està mm. el suc perquè mm. un dels protagonistes és Rafael Blasco, que mm. ja ens contaràs potser un poc la teva relació amb ell, i clar, ara Rafael Blasco està bu però és que fins i tot per allò que diuen dels paral·lelismes entre eixe UPB de l'època i el compromís d'ara, jo diria que tota la convergència democràtica valenciana està bu. Ja, sí, efectivament. I jo, en canvi, considere que, que va ser l'última oportunitat eh, de que el nacionalisme valencià pues, eh, tinguera un, un suport eh, popular. Perquè jo, jo crec que, que, que després de tot el nacionalisme ha continuat, ha anat assumint determinats postulats de no entrar en la guerra dels símbols, assumir en la boca xicoteta també els eh, senyals d'identitat estatutaris, però no, no, no s'ha acabat, jo crec, d'assumir plenament eh, eh, tota aquesta eh, senyal d'identitat. Mm-hmm. La Convergència Democràtica Valenciana era un intent de plataforma electoral, no?, que suposa mm. que en la idea inicial acabaria sent un partit polític i que estaria formada per PBN i Esquerra Social Valenciana, que en aquesta època anaven juntes, encara que no arribaran a presentar-se a cap eleccions units. Efectivament. Unió Valenciana, que crec que ja l'hem dit abans. Sí, n'hi havia una sèrie de partits, Unida d'Alacant, el Partit Socialista Independent, que era de, de, de Blasco, i, i el remà, pues, pues, eh, Unió Valenciana. Inclús el CDS, no sé si com a partit o alguns dirigents estigueren ahí en, en la convergència, sí, en reunions i inclús en la presentació, pensé que, que estàvem per ahir també. I em parla també d'una Unió Alicantina, Unió Regional Alicantina... Era Unió Unió Democràtica Alicantina, me pensé que era, unida. Uh -huh. estem parlant d'alguns partits molt xicotets, Unió Valenciana en aquesta època crec que tenia els millors resultats de la història, uh -huh és, i si estava també el CDS, podem dir que era un partit transversal o de centrista Clar, no? clar. La idea era fer un gran partit centrista valencianista uh mhm. -huh. i bé, una de les preguntes podria ser a qui se li va córrer cridar a Blasco que en aquesta època ja havia estat expulsat del PSOE <laughs> per corrupció. Bé, bueno, eh, el, el, la idea, pues, eh, yo calculo que será eh, de, de, de varias personas. Yo sí que recorde eh, la primera entrevista en, en Rafael Blasco, va ser un dinar, i estava convocada per Vicent Franc. Y entonces ese va ser el primer contacte i a partir d'ahí pues, començaren les, les relacions mm-hmm. polítiques. Polítiques, cal, cal precisar. Eh, per Unió Valenciana participar, la UPB no participar, no? No, estava no, no en aquest moment eh, Unió Valenciana no participava. O sigui, mm-hmm. eh, el eh, primer eh, eren els altres partits i i, bueno, i a continuació sí que se, sí que se varen afegir gent d'Unió Valenciana eh, com eh, l'home este, el senador... Eh, ara me'n recordo el nom. El senador serà Miquel Ramon? No, no, no, no d'Unió Valenciana. Ara no me'n recordo el nom. Però bueno, sí, sí que ja n'hi havia gent ahir que, que participava en les reunions i, i després ja varen ser al final reunions ja en Gonzalo Elizondo i companyia, uh mhm. -huh. ja en un pla més oficial. Que de fet la presentació pública en Pepa Atxesa, per part del Partit Valencià Nacionalista, mm que era el mhm. teu partit, parlar Vicent González Elizondo, que en aquella època era el paramount líder de d'Unió mm. Valenciana. No sé si Rafael Blasco participa o no. Sí, sí, sí, clar. Mm. I, mhm. I bé, vull dir, eh, realment quina era la idea, no? Perquè eh, en principi això hauria d'haver-se presentat a les eleccions de l'any 95. Efectivament i hi havia unes converses per crear una gran plataforma transversal valencianista en tota sí, sí, gent. Sí, sí. Es fa una presentació pública... Això per què falla? Perquè vull dir, en el moment en què fa una presentació pública suposo que va en sèrio. Sí, inclús se varen crear, se va eh, traure la llum unes bases mínimes que eh, escrites també en un valencià normatiu i que en definitiva pues, reivindicaven un moviment eh, valencianista i la necessitat de, d'establir un poder valencià pel qual eh, se buscava pues, això, el benestar i la cohesió de la societat valenciana. Què passa ahir que el remat no, no tira endavant? pues, clar, ahir vull que no n'hi havia moltes tensions, eh, sobretot en, en la qüestió lingüística, perquè ahir eh, s'anaven fent documents eh, en valencià normatiu, eh, però eh, en, en el moment en què anaves avançant també hi seria la crítica dins d'Unió Valenciana i les seues contradiccions, que, a més, a l'hora d'intentar ja confeccionar les llistes electorals, pues, en anar en, en orris. Perquè, clar, Unió Valenciana com a partit principal pues, volia tindre eh, ostentar el cap de llista i nosaltres intentàvem que fora Blasco. I per què Blasco i no Lizondo? Bueno, perquè la idea era que Blasco era independent, era també un, una figura eh, rellevant dins de la política valenciana, a més un líder en carisma, i que més, podia donar un altre aire a la coalició. Eh? Si, si anava González Lizondo, estaria més identificant Unió Valenciana per tant, caldria donar aquest pas i intentar donar una altra imatge de la coalició, un poc més centrar. Perquè, clar, González Elizondo pues, tenia una imatge eh, pues, molt de dretes i, i molt anticatalanista i tot això. Entonces, pues, pensàvem que se trencaria d'alguna manera aquesta imatge negativa i sabem tot el que sabem ara i sobre aquesta imatge negativa què haguera passat si Blasco haguera encapçalat aquella candidatura? Ah, <laughs> clar. Eh, les movioles del temps no, no existissin. Què haguera passat? Pues, pues mai se sap, perquè en definitiva les persones són, com, com dia Ortega i Gasset, no? Eh, les persones jo i la, i la circumstància. Entonces, les circumstàncies fan que, les persones arriben a determinats eh, qüestions que, que a lo millor d'una altra manera no s'hagueren produït. No, no sabem exactament si una persona haguera eh, continuat per una altra línia com haguera acabat. Entonces, aleshores, pues, pues això. Eh, tampoc és que el moviment eh, anar a tindre, anar a assolir el poder, perquè una coalició que se presentava en públic recentment pensàvem que sí que tindria bons resultats, però tant com assolir el poder seria complicat. Però bueno, estaria en condicions d'intentar eh, parlar en uns i en altres i, i, i assolir els millors eh, pactes per, a, per al benestar dels valencians. I una vegada això fracassa, i eh, s'apropen les eleccions i se torna a parlar amb la gent de la qual s'havia mm -hmm. dit. Mm -hmm. Va ser dura i s'ha no, no, tornar eh... a cridar als, els companys, als mm, antics companys. <laughs> No, no, no, perquè eh, ara estic recordant que que quan s'estava constituint la Convergència inclús se va convidar a Unitat del Poble Valencià uh mhm. -huh. a participar de la Convergència Democràtica. Uh y bueno, en la Universitat de Pueblo Valencià, inclús en algun congrés o conferència, se va tindre que, que decidir al respecte, perquè, clar, va decidir que no. Mm-hmm. Uh -huh. que la Convergència Democràtica Valenciana va entrar, va passar a formar part del debat de la una volta Unió Valenciana ja estava mm. dins, mm. i òbviament el PBN i el que fora el PS i després el sector blasco per entendre rebutgen participar, mm. encara que potser estiguin convidats a, la, a aquella presentació pública i alguna cosa més, i arriba el moment de fer les llistes de la Convergència Democràtica Valenciana i això acaba com el Vall de Torrent. Sí, el, el remat eh, se desfà. No s'arriba a cap acord eh, per anar a les eleccions i, i ja se desfà. Aleshores, Blascos ja quan comença a tocar a la porta de Zaplana, mm -hmm. o mm-hmm. Zaplana toca a la seva porta, no ho sabem. efectivament. I vosaltres toqueu a la porta de l'UPB o com va això? Sí, sí, eh, eh seguidament pues, eh, parlar en, en UPB i a veure si d'alguna manera aquestes idees, eh, tot aquest moviment, totes aquestes reflexions que s'havien fet eh, dins del nostre àmbit pues, podien impregnar a lo que era la, la UPB després d'uns quants anys. I, en certa manera, sí que va fer el seu efecte, perquè la UPB pues, va variar un poquet el seu discurs, eh, va centrar-se eh, políticament, i com vas dir abans, va assumir eh, oficialment els símbols estatutaris, encara que dia que, pues, que no hi havia llibertat de que cadascú utilitzara els seus, i eh, sí que eh, va variar un poquet el seu discurs, ja no tant el partit d'esquerres, ecologista, ecopacifista i tot això, sinó que hi ha un partit nacionalista naturalment, d'esquerres. De fet, el nom de la coalició va ser Unitat del Poble Valencià Bloc Nacionalista, uh mhm. -huh. que es va presentar a les eleccions per a tornar a pegar-se la tonya. <laughs> I, i bé, eh, crec que també és la primera volta no, que se presenta una candidatura a la ciutat de València, València Capital, en una voluntat de treure uns resultats que, encara que minoritaris, ja no foren testimonials. Clar, clar. I, i ahí bueno, participàvem eh, de, de gent de eh, Partit Valencià Nacionalista, independents i de més. Era l'únic, doncs, pues, pues, això, que, que no n'hi ha manera, no n'hi havia manera. El nacionalisme valencià no era percebut per valencians pues, com un partit que, que defensa els seus interessos. La formació d'aquella coalició també va tindre les seues, diguem, el seu run-run intern, no? Tampoc no va ser fàcil, crec que fins i tot el nom de, de la coalició va ser... Clar, perquè era UPB Bloc Nacionalista, no era UPB Partit Valencià Nacionalista o ja simplement eh, dir bloc nacionalista valencià, com el remat eh, sí que va, sí que va passar. O sigui que eren uns passes que se donaven en aquest sentit, però que, que en aquest moment la UPB volia mantindre el seu protagonisme dins de la col·lecció, Per tant, era UPB, bloc nacionalista. I pel que fa a vosaltres, que sou el PBN, crec que en aquest moment també comenceu a tindre algunes sumes de militants importants, no? Josep Isenboira crec que també participa mm -hmm. en aquelles en aquelles eleccions com a quota vostra. Exacte. Vicent Flor, segons es va dir en la seva entrevista, e-, és en eixa quan se fa aquesta nova coalició quan torna a la política, perquè ja havia estat retirada d'Unió Valenciana uh mhm. -huh. des de la seva expulsió social 93. I vosaltres també teniu a Rafael Company, era? Rafael Company, també. Que participa dels converses des del principi, vaja, no? Exacte. Uh mhm. -huh. Sí, sí, ja teníem eh, tota aquesta gent. Eh, dir que no, doncs, n'hi havia gent que ja s'anava involucrant eh, en un nacionalisme que començava a ser un poquet més centrat. Ja no era les discussions d'aquella època en què s'arribava a dir això, que el nacionalisme havia deixat de ser un factor de modernització al País Valencià. Entonces sí que s'apostava per un moviment nacionalista, sempre, eh, com, havia, com he dit, dins de l'àmbit de, de l'esquerra o progressista. I també són aquestes eleccions quan el PSOE veu que passa el que passa, no? que, que anava a perdre la, la majoria i és també quan se crea el bloc de progrés Jaume I, primer, que en un principi també hi havia pique no? entre l'UPB i el bloc de progrés. Mm -hmm. El bloc de progrés, Jaume I, eh, no... no... Lo d'acció cultural. Eh... Això. Que és quan se fan les, grans manifestacions i tot això. Ah, bueno, però jo no, no dins de l'àmbit polític, no? Sí, bueno, ja. àmbit polític ja. i cultural. <laughs> ja. N'hi havia gent que eren, eren mobilitzacions socials, però n'hi havia gent que ho entenia això com una demanda de vot útil cap al PSOE. Ja. Sí, sí. El remat és això, que, que, que nacionalisme valencià sempre té aquesta tendència de, de partit d'esquerres i que, per tant, va girant... Eh, va sempre en la seva trajectòria al voltant de, del Partit Socialista, que és el partit més gran de, de l'esquerra. I bé, venen les eleccions, la tonya habitual. De fet, crec que els resultats queden per baix del 3% en, per única vegada en la història, un 2,9% de vots a les eleccions de les Corts Valencianes, però a nivell municipal és com que es planta una llavoreta, no? Clar. Com que es trauen els millors resultats a nivell municipal fins mm -hmm. a la mm. data. Efectivament. Sí, eh, que, eh, tant és així que que el, el remat el nacionalisme pues, te, pues, tenia un, un implantament eh, municipal, més que res. Eh, li faltava, com a partit nacionalista, pues, pues, projecte eh, comú. I, i, i bé, això també tenia els seus inconvenients, és que en cada població miraven els seus interessos i era també difícil anar consensuant polítiques eh, globals. Eh, i eh, inclús eh, de cara a fer coalicions pues, eh, havia pobles pues, inclús eh, podien coaligar-se en el PP, en altres forces i altres que només que era en el PSOE i Esquerra Unida I, però, però per una altra banda també anava donant una idea de que el nacionalisme tampoc té que, per què ser i sempre estar en, en l'àmbit estratègic de l'esquerra. Mm-hmm. I és aleshores ja quan es funda el... No? Ve el, el Congrés de l'Eliana de la Unitat del Poble Valencià, mm. que és ja quan comencen a, a deixar negre sobre blanc el canvi de xip. Exacte. Si a finals dels 80 dient que el nacionalisme havia deixat de ser un factor de modernització, ah. en el 96 ocorre el contrari. Efectivament, el eh, que havia comentat abans, no? que, que ja s'assumien els, els senyals d'identitat estatutaris, i se configurava un nacionalisme eh, progressista. Uh mhm. -huh. Ja no en tot tantes etiquetes, no feministes, ecologistes, pacifistes i tot això. I després del Congrés de l'Aliana de la UPB ve el vostre congrés, el del PDN, uh mhm. -huh. que bàsicament el que fos felicitar-se per el gest de la UPB. Ja, exacte. <laughs> Sí, se, se va eh, pensar un poquet, perquè avui és que no dius, eh, haveu pegat una volta per tornar al, al mateix lloc, però me pensa que, inclús, eh, que va ser Rafa Castelló eh, eh, qui va dir que, que l'esforç havia valgut la pena perquè la UPB i per tant el nacionalisme valencià pues, eh, en certa manera s'havia pues, eh, canviat la seva posició ja no era aquest rebuig, eh, que ho parem dir, aquest rebuig de nacionalisme com a factor eh, modernitzador i per tant pues, pues ja i s'anava centrant i se moviment que després en el pas del temps clar, com, com mai se tenen els, els recolzaments suficients electorals eh, al remat eh, se van buscant altres aliats i altres aliats eh, pues, al final en l'àmbit de l'esquerra en lo que és iniciativa del País Valencià per a formar compromís que al remat les seues figures els seus líders venen d'aquest sector precisament, eh, Mònica Oltra, eh, Joan Ribó, alcalde i vicepresidenta, eh, tot això, que són precisament eh, d'iniciativa del País Valencià. Bé, Joan Ribó és independent dins de Compromís, però... Ja. Bueno, crec, crec que venia d'iniciativa, no? Eh, no, Valencià. Ell ve de Projecte Obert. Sí, però eh, el, el que hi ha la FIT, tant Iniciativa com Ribó, són els mm. indis d'Esquerra Unida. O sigui, m'imagino que, ja. que el que referies és això. Mm. I clar, el, una vegada passat d'estos congressos és quan es decidís crear el Bloc Nacionalista Valencià com un, Exacte. com un partit únic i és quan, quan a l'any 99 ja s'assolís el primer vot que es queda a 10.000 vots d'òptim de representació aproximadament mm. és el 4,6 o 4,7% del, del 99 i el 4,9% del 2003. Sí, el remat això, que, que mai és suficient per a, per assolir la representació. També I... tenint en compte que, que ja es va cuidar l'hermà de, de posar el famós 5% a l'Estatut, perquè, clar, tota aquesta història no seria igual amb una llei electoral històricament com l'espanyola del 3%, mm. perquè si mirem l'històric, llavors sí que la unitat del poble sempre ha tingut representació excepte l'any 95. 95, que és quan no arriba al 3%. Mm -hmm. O sigui que, clar, també tal, allò que com comentava de l'ERM abans, imagine que ho pensarien a l'hora de redactar l'Estatut i establir aquesta clàusula en l'Estatut, no en la llei electoral, que ara en l'Estatut actual no està, però era l'únic estatut de tots que posava la tanca electoral en el propi estatut per a que no se poguera modificar mitjançant una llei. Clar, era, era un, un entrebanc que s'hi ficava allà que el nacionalisme poguera entrar al, al Parlament. I, i, i per tant el tenies ahí eh, agafat de manera que no, no se soltara de la teua maneta i sempre pues, el, i a més en l'efecte negatiu del vot útil perquè eh, a pesar de que el PSOE, el PSPB, també va signar l'Estatut, les, els senyals d'identitat, i l'himne i el nom de Comunitat Valenciana, pues sí que tenia un tarannà, o era percebut en un tarannà eh, nacionalista, eh, molts nacionalistes pues, eh, havien decantat eh, pel PSPB. Mm -hmm. I entre el vot útil i després que que el moviment nacionalista sempre ha tirat cap a l'esquerra, pues, pues ahí estem, com ara mateix, no? En, que estem a veure si n'hi ha president del govern i, i naturalment, pues, eh, eh, compromís només que parla en, en Pedro Sánchez. A veure... De tota president. manera, eh, si ens donem compte, tot el leitmotiv de tot este... pegar-li mateixes voltes a la roda, pegar-li voltes al nano, era aconseguir que el valencianisme fora un moviment capaç de, de condicionar governs i ens trobem en el que el moment actual és el que hem dit, no? Pedro Sánchez està intentant eh, eh formar govern mm. i compromís amb els seus quatre diputats que té les Corts, Valen les Corts de Madrid, cosa històrica que no havia passat mai, és mm. a dir, mm-hmm. fa 15 anys estàvem parlant de quedar-se fora de les Corts Valencianes. Com valores tu aquesta evolució? Bé, bueno, a, a banda, jo, jo no, no pensava que el moviment nacionalista eh, hauria de servir només per a donar suport eh, a, a altres partits. I em recordo en una de les conferències o congressos que, que vas dir que, que a banda de tota la línia ideològica estratègic, estratègica el que mm, volia és que Pere Mayor, que en aquell moment era secretari general de la arribar arribarà a ser el president de la Generalitat. Naturalment se varen riure molt. <laughs> I, i, I jo vaig dir, eh, però per què es, es rigueu tant? dir, un partit polític el que vol és assumir el, el poder. Eh, i, I així la Solívia Valenciana sempre se queda a mitges. O sigui, pots assolir el poder, però a través d'altres i sempre està en supetitat. Eh? Eh, per tant, jo pensava que, que, que sí, jo confiava en el poble valencià, confiàvem en la nostra gent, en el poble valencià. Pensaven que sí que n'hi havia un sentiment i que n'hi havia ahí pues, pues un, eh, algo, una terra sobre la qual eh, anar eh, conreant i, i fer créixer el, el, el projecte. A les eleccions valencianes de 2015, eh, Compromís es va quedar crec que va treure un DNU i escaig per cent de vot, per un 21 i un poc mm. més del PSOE, és a dir, va estar a punt de ser segona força i per tant fer-li sobrepassar al PSOE. Mm. Com valores això? Bé, no, no, eh, a banda de que si les esquerres i, i el progressisme i tot això, eh, de luego jo ho valoro molt positivament, eh, perquè vull que és que no, pues, eh, Compromís pues, és una força d'obediència valenciana, encara que eh, la coalició en la que s'ha presentat, que si Podemos, Debemos, sí, Posemos i això, però bueno, al remat eh, s'ha constituït com a grup mixt i ahí estan. I, una I la visibilitat que s'està donant, Clar. perquè ara ningú parla de Podemos i en Marea i en no sé què, saps? O sí, sea, sí, si eh. s'hagueren eh... quedat dins compromís hauria sigut i les confluències no, no, que eh... queden en aquest Jo, jo ho valoré molt positivament, eh? <laughs> Mhm. el tema ICE, Ara, una altra qüestió també és, i no acabe d'entendre, és que faltava, crec que era un diputat per constituir grup. Sí. I en Podemos, però com a mínim, hi havia una independent que era Rosana Pastor. Tanta afinitat n'hi ha ahir que no se pot eh, prestar a aquesta persona perquè estigui en el grup eh, de compromís? No? La meva tesi és que si haguérem anat hagueren anat, perdó, so, eh, compromís en solitari, podien haver tret este resultat, tres o quatre diputats, i llavors ja no podem, sinó el PSOE podria haver fet el que habitualment feia en Coalició Canària o partits similars, mm. de, te dice dos diputats, formes grup. I jo pense que això ha sigut la gran errada de que probablement ara en tres o quatre diputats, els mateixos que tenen ara, sí que no serien part del MI, sinó un grup. Mm. Un grup. Però bueno, el que hi ha a la fi la visibilitat s'està tenint molt. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh des de González Lisondo i després també en Valdoví, vull que no, encara que era un únic diputat, pues, també hi havia una visibilitat d'una força valenciana. I Però... és la primera vegada que, que clar, s'està intentant formar el govern Pedro Sánchez i en totes les televisions donen a, a compromís en les traves. Sí, clar que... Sí mai en tota la història des de la mort de Franco els valencians havien pintat algo sí, en la tria d'un president, encara que probablement Sánchez no siga escollit president. Igual quan se meta este programa ja ho sabem si sí o si no, <laughs> però en, en principi no se sap, igual no és ni escollit, però ja, ja saps que a aquests diputats li fan falta qui vulgui ser president del govern d'Espanya i Sánchez ja s'ha compromès a si és triat eh, presidenta el deute històric, finançament i coses impensables fa clar, uns anys. Clar, clar. O sigui, aquesta és la importància d'una veu valenciana, ja siga de dretes o d'esquerres, que crec que és la reivindicació que feies tu des, de, des del mhm. principi. Eh, bé, per, per acabar anem a fer una ultimíssima pregunta. Eh, a pesar de que el, el teu la teua, el teu debut en política va ser precisament aquella frase de la UPF s'està convertint en aquell partit feminista sense dones, ecologista amb un ecologista oficial, obrer sense treballadors i nacionalista sense nació ni noció a pesar de tota aquesta crítica i de que la UPV ha tornat als orígens o el bloc ha tornat als orígens amb compromís, valores positivament els resultats de les eleccions valencianes de 2015 on Oltra va estar a punt de, Sí, sí, sí. De ser presidenta. Sí, sí, sí molt positivament. Valores positivament el resultat de les eleccions generals, encara que el pacte amb Podemos ja s'ha vist que no tant? Sí, sí, tot això està, ja, ja ho havia dit, que ho valore positivament. Més que res perquè dona visibilitat a una força eh, política d'estricta obediència valenciana i, per tant, eh, dona visibilitat al, al poble valencià com a entitat, eh, que no hem pintat... Eh, eh, Fava bé la política estatal pues, pues mai. Va, mai. I per acabar, com valores ideològicament aquesta coalició ecologista, feminista, d'esquerres i postmoderna i postmaterialista que és Compromís? <laughs> Bé, bueno, eh, a, a, arran de tota la trajectòria, com se pot suposar, pues, no m'agradaria tant que se posaren les, carregaren les tintes en els altres factors no, de, del feminisme, i de l'ecologisme i tot això, que, que qualsevol partit avui en dia es pot assumir tranquil·lament, però eh, això el que te fa és simplement eh, posar-te en una trajectòria que te permet eh, assolir pactes eh, pues, en determinar, eh, pràcticament en el, en el PSOE. Bueno, I a banda pues, de totes les formacions noves pues, en Podemos i el que queda d'Esquerra de, Unida. Entonces, jo sé que m'agradaria que, que poguera ser un partit eh, que, que poguera fer eh, acords i pactes, en, per exemple, en, en el PP. Perquè, bueno, i, i, i, i tampoc és algo utòpic, en definitiva, en el Parlament valencià s'han arribat a acords eh, per unanimitat eh, i que jo valore també positivament l'acord que se va subscriure per a demanar el finançament eh, eh, just per a, per a la comunitat valenciana. Entonces, pues, bueno, eh, en ese sentido, no és que n'hi hagi forces antivalencianes i que, i que no reconeguen que el poble valencià està maltractat eh, a nivell financer i d'inversions estatals. I aleshores, pues, pues bueno, eh, però les tirs van per on van i, i, i jo crec que és molt difícil canviar eh, el, eixa etiqueta, esa... Trayectoria esa, històrica. Sí, penso que és molt difícil. És molt difícil, i més que res perquè el que havíem comentat abans, no? els líders i la força mediàtica està precisament en aquestes persones que tenen aquest taranà més, uh mhm. -huh. més esquerrà. I ser amb tota aquesta catàstrofe del PP podrit de corrupció podrien tindre una, una... Bueno, podria el valencianisme més centrat o de centre-dreta d'obrir-se un espai aprofitant l'espai que està deixant el PP perquè clar, la gent cada vegada el veu com un partit menys decent, ja fora de dretes o d'esquerres. Mm -hmm. I podria obrir-se una dreta valencianista un forat o veus massa complicat? Jo, jo crec que no, jo crec que la, Perquè la dreta... sí que hi ha gent que sí que ho ha sí que ho ha intentat, com Carles Xovi en el seu temps, farà uns anys, yeah. i, i gent que està dient ara que, que gent pues, d'aquest sector que podria ser una oportunitat o un, un camí a explorar. Eh, el moviment er, eh, neix eh, durant una època molt llarga, eh, havia sigut Unió Valenciana, però també pues, eh, coaligant-se en el PP, al final el PP pues, eh, se'l menja, no? Uh mhm. -huh i eh, serà... Ferrer era el senador que comentava que estava uh -huh. en Unió Valenciana en les converses en de la Convergència. L'únic que, clar, el PP se xupla a Unió Valenciana, se'l xupla sencer. Sí, sí, sí. I això vol dir que eh, la, eh, Ferrer probablement no, eh, alguns altres tampoc, però la majoria de càrrecs d'Unió Valenciana han estat en el PP clar, en l'època de la corrupció. Mm És a dir, eh, la trajectòria històrica del nacionalisme valencià és ser d'esquerres, l'actualitat manifesta de la dreta o centre-dreta valenciana és corrupció, què queda? Val, jo, de tota manera, respecte a la corrupció, eh, jo sí que tinc una idea eh, molt definida, eh? o sigui, ahir eh, corrupció n'hi ha en, en tots els partits, en totes les, bueno, en totes les persones, no? en moltes persones i en, i en molts països. Jo crec que sí, en el tema de la corrupció el que s'ha anat derivant és que el poder polític està en mans del mitjà de comunicació. Poder polític i inclús el judicial. Perquè en quants casos tenim que, que, que s'ha pràcticament condenat a persones, a polítics, que després han sigut declarats i no innocents. Per exemple, Francisco Camps, Bueno, Francisco Cabas II no culpable, no va ser bueno, innocent tampoc. Eh, no culpable, no culpable, efectivament. I, i en canvi, pues, eh, determinada premsa, pum, pum, pum, pum, pum, en editorials, crec que n'hi hagué un, eh, un periodista que va contar 168 portades eh, contra Camps, i al remat ha d'anar a Xuit, té que dimitir, i, ja, ja has acabat <laughs> la seva trajectòria política. I avui en dia ho tenim, o sigui, eh, eh, per exemple, tots estan demanant la dimissió eh, de Rita Barberà. Rita Barberà, no sé si eh, no he sentit les notícies de les 5 o les 6, eh, encara no està investigar, imputar. I però, quan emetem el programa, sí. Efectivament, però de moment no està i, i ja, inclús en el seu partit, ja alguns líders van dient que, que Rita hauria de, de donar explicacions, que les ha donat, que hauria de dimitir i tot això. I entonces, pues, pues bueno, és que, a més, eh, eh, la corrupció la centren eh, pràcticament en la comunitat valenciana. O sigui, eh, jo he llegit eh, opinions eh, eh, chistes en les televisions, de eh, la paella valenciana lleva chorizo y los valencianos, eh, se que el seu servei, eh, fabrica corruptes i coses per l'estil. I jo considero que és una de les maneres també de tindre al poble valencià en un sentiment de culpa que el fa que, seguint una comunitat en una renta per cápita inferior a la mitjana eh, nacional, pues, damunt aporte, la única. És veritat que des de mitjans estatals, quan un cas de corrupció passa a Madrid, és cosa de corruptos, quan passa a València se dona una imatge molt pejorativa del mm. Mm-hmm. valencià, però també és veritat que si els valencians no donen confiança a aquesta gent, ara no mm. tindríem el San Benito. Ja, ja, bueno, però, però i a més els casos de corrupció venen d'una època prou anterior, no és que estiguen produint-se ara. Entonces, eh, jo pense que, que tots els temes de corrupció i tot el que tinga que veure en, en delictes i de més ha de tindre la seva via judicial i, i els jutges són els que hauran de declarar si una persona ha posat la mà o no en determinat lloc. Però, clar, ja donant-los eh, com que que han sigut eh, eh, criminals sense haver-ho juzgat un, un jutge no me pareix mm, correcte i, i jo crec que bona part de, de tot el merder eh, polític que n'hi ha avui en dia eh, se deu a, a això, o sigui, el recolzament popular ha minvat en els partits eh, grans que són els que té més casos de corrupció tenen i sent unes noves forces que el que fan és pràcticament impossible <laughs> el govern. I que se trasllada dels parlaments la, la política i el debat als platós de televisió que fan que inclús que forces polítiques que no tenien representació pues, eh, siguen ara de les principals del panorama polític. Entre elles el valencianisme polític, però bé. Sí, sí, però si, si te n'adones, eh, persones, pràcticament una, una persona, eh, té canxa en, mitjans, en mitjans de comunicació per a parlar de la corrupció. I, la i a partir d'ahir, eh, bueno, pues, ha agarrat la, la seva força i, i bueno, pues, avui en dia és pues, una de les, de les líders mediàtiques que, que n'hi ha a nivell estatal i casualment pues, eh, els resultats electorals l'acompanyen també. No és, en esta càguila sobre la corrupció que tenim els valencians, si voleu deixem el programa... Mm -hmm. no. Aixina que aixina, així, així ho dissem i convidem els, els nostres oients a la setmana que ve, com sempre. Gràcies.